एक और सुबह अगर ना सोचो तो इसमें कुछ नया नहीं लेकिन अगर सोचो तो बहुत कुछ कर सकते हैं कुछ नया या फिर कुछ अलग good morning wake up good morning उठो get up to wake up Rishi to get up जल्दी नहाना और प्लीज सो मत जाना यार और हाँ निका ज्यादा पानी मत थैंक हाँ, you <laughs> Coming, coming, coming. Mika mamma आपको बोल बोल के थक गई है पर आप खाना वेस्ट करना मत छोड़ना आप ही ज्यादा डोंट इवन ट्राई जल्दी मम्मा की मीटिंग है quick Yeah. And don't forget to eat your lunch. I'll try. All right. Have a good one. आप अपना खाना खाएंगे I hope traffic. Nothing. Hmm. Anyways, how was your day, bacha? Day was awesome. Hmm, that's nice. Mom. Hmm? Let's have dinner outside. Dinner outside? You got परसों ही बाहर खाया था yeah, but... No but but. And that reminds me, आपने अपने स्कूल का लंच फिनिश किया Nico! होमवर्क हो गया स्कूल का हो गया पर आपका हिंदी होमवर्क बाकी है गुड hmm, आज तुम्हारा जिमनास्टिक्स क्लास था ना how was it guess what I did the best play really that's awesome and guess what what my new tights ripped ripped Yeah. Nika last week ही लिया था. I know we could buy another one <gasps> Nika, money doesn't grow on trees, bacha. I'm sorry by the way mama what plans for the weekend Weekend, not much. Uh, some old clothes and toys. Need to give that for donation. donation yay Good to see you excited about donation. तभी तो नए टॉयज एंड क्लोथ्स आएंगे का आपको पता है इस दुनिया में कितने बच्चे हैं Why? Just guess. Okay. Millions? More. Billions? Mm -hmm. Do you know उनमें से कितने बच्चे sleep hungry every day? Not really. Do you know how does it feel to be one of them? Not really. Do you want to live their life for a day? Sounds interesting. When? Hmm? When? Today? Aj, but I'm hungry. Perfect. Good morning. So, how was it? Not good. बहुत भूख लग रही थी आई नो बच्चा हमको भी बहुत बुरा लग रहा था but I wanted you to experience how is it जब भूख लगे और खाना ना मिले यू शुड रिस्पेक्ट फूड ना hmm. Can I tell you something, Mama? Hmm? बोलो from today, I'll never waste food. Mira, acha,